お前が引く必要はない。冷たい。ちょっと待って、お、お前が引く必要はない。いや、待って。私、一応ミュージシャンだよ。バカにするな、お前。引くわ。 <laughs> ちょっと待って。そういう死に方か。そういう死に方か。挟まったってことここに。どういうことちょっとセーブするわ。 セーブするわうわびっくりシャークしたって今の本当にびっくりした今さ割れなかった声ごめんめっちゃ大きい声出しちゃった今のマジでビビった骨みたいなのか何ですか何ですか何の音ですかえ何の音ですかこれ 骨みたいなのカレーじゃなかったっけあれ肋骨の隙間には箸が刺さっているあ箸かこの箸だったわ骨じゃなかった金の箸を手に入れたうわーなんか 返せやって言ってたのか病人じゃんはあはあ一生牢入っとけよ <laughs> ごきげんよう殺すごきげんようどうするこれごきげんよう殺すごきげんよう殺す すまんあ鼻の方が強かったっすね闇に隠した闇に隠したすごい中二病じゃない闇に隠したうんかっこいい で正面右左うん左うん左正面右左正面あこっちかうおびっくなんで揺れうおっ って <laughs> 今さ、びっくりした時の声がさ、わっとかじゃなくてさ、おっって <laughs> なんか、声打ちの鳴き声みたいなのしちゃったんだけど <laughs> 声打ちの鳴き声みたいな声でびっくりした。黒猫の死骸がある。あ、ごめん。あ、あ、待って。 その踏切はない、な、あ、ああ <laughs> えっと、左左ええええ早い早い早いえっと、これは上 したした変な声出ちゃったんだけどしたって言おうとしたらそのまま叫んじゃってしたってなっちゃったいやビオラなんだな無事かどこも怪我してないか やめろやめてやめてお父さんって。助けて。やめろおい父あ、あ、本当に。あ、あ、本当に。それは。 エレンと魔女のエレンとビオラちゃんはもう最初から入れ替わってて入れ替わったじゃあ猫来たやん猫お前どこ行ってたんだお前生きてたんかあ消えた入れ替わっててその体を取り返そうとしたっていうことだよねえそうだよね悲しい